Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. Sinyal yok sinyal yok sinyal yok alamıyorum İstemem hiçbir şey görmek isterim geleceği Senin şeyim geçmişi kudurun hepiniz beni Görünce öğretmen dedi senden baltaya sap olmaz Sap olmaz sap sapla yoluna bak Girecek her şey yoluna yoluna kariyerim Salına salına zirveye doğru ilerliyor Kimse durduramayacak izin vermem kimsenin karşıma çıkmasına Sonuna kadar mücadeleden sonuna kadar Mücadeleden sonuna kadar mücadeleden mücadele mücadeleden mücadeleden Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok alamıyorum. İnsanların hepsi olmuş çıkarcı pislik Arkadaşlar kavram silini 3-5 ee, çıkarcı pislik Kişi kendimi bozamam bozamam der Zamanımda nerede bunlar akrabı gibi Parayı görünce bacıma üşüşürler üşüşürler Bir gidin görmek istemem hiç birinizi ben Çevremde yok sizlere yer edemem sizlerle münakaşa Bırakım aslında her şeyi akışına Sinyal yok sinyal yok sinyal yok alamıyorum Sinyal yok yok Alamıyorum telefonumda sinyal yok Telefonum değil iPhone ondan mı kaynaklanıyor anlamıyorum Kabul etmiyorum bu sistemi istemiyorum Bu geleceği geleceği sinyal yok Sinyal yok sinyal yok alamıyorum Sinyal yok sinyal yok sinyal yok alamıyorum Sinyal yok sinyal yok sinyal yok alamıyorum Sinyal yok sinyal yok sinyal yok alamıyorum alamıyorum sinyal yok Земля юг, земля юг, земля юг, она земля юг.